Окей. Так. Давайте спрячем вот этот объект. Потому что мы его закончили. А, сделаем для этого объекта такой материал. То есть материал ТМП красный цвет. Ой, простите. Так. Применяем на него, потому что это знак того, что вот этот объект нельзя использовать в финале. Так, и поэтому просто спрячем. Так, а, а начнем мы сверху. Давайте так сделаем. А, вот этот объект. Так, развертка. А, хотя нет, а, давайте сначала соединим с этим объектом. И так вот. Так, развертка, и unwrap UVW open так выделяем все полигоны F2 окей okay. выделены все полигоны теперь uh, flatten mapping вот в принципе вот так можно было бы оставить но давайте соединять чтобы было более правильно так выделяем вот эти грани так, вот эта грань. Stitch selected. Hop, hop, hop. Stitch selected. Так, hop, hop, hop, hop. Stitch selected. Вот так вот. И Stitch selected. А хотя нет, там ничего нет. Так, что все у нас соединено. И остается только вот так вот сделать. Uh, stitch selected. Stitch selected. Окей, готово. А теперь а, а, разберемся с этой частью. selected. А, нет, не работает. Так, stitch selected. Stitch selected. Stitch selected. Вот так вот. Вот эти вершины тоже. Угу, теперь готово. Теперь пак. Пакуем и конвертируем. Так, вот эта часть готова. Можем ее тоже спрятать. А, так, переходим к цилиндру. Этот цилиндр также а, открываем. Так, тут что не так? Давайте посмотрим маппинг тут особо не важно а, где а, будет а, будет шов главное ну давайте сделаем шов снизу и вот так вот соединим стич стич и вот эти вот эти а, полигоны так что это такое интересно что-то я неправильно включил ладно ничего страшного так выделяем вот эту э, а, грань и стыч тут то же самое стыч вот так вот чтобы они вместе ходили так конвертируем теперь вот этот э, circle unwrap э, для этого сделаем следующим образом так можем вырезать так а, нет хотя сразу можно вот здесь сделать а, выделяем грани так вот и внутри тоже где-нибудь вот так вот здесь тут просто 9 граней поэтому а, нету такого ровного аж а, ровных граней с другой стороны так нажимаем loop вот так вот и конверт вот так вот и делаем так выделяем а, полигоны указываем один полигон нажимаем сюда pelt start pelt relax commit все теперь с другой стороны то же самое выделяем один полигон нажимаем сюда uh, belt star belt relax oh. ладно нажмем еще раз quick peel тут то же самое quick peel и давайте соединим их вместе так вот. нет отключаем вот этот а, вот этот вот эту кнопочку stitch selected вот так пускай они вместе ходят так custom pack и вот эти части давайте соединим attach и пока что спрячем окей так вот этот индикатор uh, unwrap теперь делаем следующее полигоны снимаем выделение mapping flatten mapping окей remove texture окей а, тут надо опять-таки вот здесь а, шов пускай будет здесь поэтому давайте сюда сдвинем и снизу соединяем stitch selected stitch selected и stitch selected ага все готово и так тут делаем следующим образом так вот эту часть мы сделаем совершенно отдельно потому что там мы делаем текстуру с всякими там а, значениями и курсор такой будет стрелочка так и так вот этот полигон надо соединить с этим тысяч пускай вместе входят и вот эти полигоны тоже что ли можно было бы сделать их вместе хотя хотя хотя хотя не стоит мы соединим вот эту часть с, с этими полигонами так вот эти полигоны так, отключаем. Ignore back facing. Вот, выделяем вот так вот. Нажимаем grow. Вот. Теперь перемещаем сюда и нажимаем следующим образом. Так, нажимаем pelt. Star pelt. Хотя нет. А, хотя нет. А, отмена так что же можно сделать так давайте подумаем а, можем сделать следующим образом а, отключаем дисплей sims вот Ах, уже уже создались а, давайте отключим делаем вид что их нету Давайте покажу процесс. А, выделяем, а нет, выделяем грань. То есть, не так, подождите-ка. Отключаем пока что. Выделяем грань, loop. Выделяем грань, loop. Так вот. И еще надо выделить вот эти грани. Так вот. и да и делаем конверт вот так вот а, выделяем полигон 1 нажимаем сюда потом belt start relax и quick pill. готово так э, вот, вот эти полигоны их мы просто возьмем и соединим вот так. stitch stitch тысяч тысяч окей так вот это что а, отдельно сделаем угу. все готово а, пак пак пак пак а, угу. можно было соединить вот так вот ну давайте сделаем следующее Stitch selected пускай вместе входит а, чуть снизу тич нет наоборот нет все-таки вот здесь stitch selected да и тут э, нет пускай он пускай отдельно ходит так пак конверт окей готово хотя нет давайте стойте стойте стойте видите вот э, квадратики должны быть квадратиками а не такими прямоугольниками так что не так вот вот здесь что-то не так давайте посмотрим давайте сделаем quick pill так что с тобой не так так должно быть и вот здесь Давайте посмотрим. 16, 16 должно быть правильно. Квадратики должны быть. Вот. Uh, quick Bell. Нет, Relax. Давайте попробуем Relax. Все-таки из-за того, что мы сделали а, вместе вот эти части, как-то криво пошло. Ну, в принципе, тут только чисто металл. А, там особо разницы нет. тут правильнее было бы сделать а, вот этот полигон отдельно, вот этот тоже отдельно, вот эти полигоны тоже отдельно. Ну, давайте не будем а, на этом останавливаться. Давайте значит, продолжим. В принципе, не такая большая часть вот э, так конвертируем э, то есть прячем так вот эти два объекта соединим вот так вот а, вот этот полигон можно удалить потому что он невидимый будет вот так вот поставить окей так unwrap полигона снимаем выделение и flatten mapping так теперь Давайте посмотрим, где у нас должен быть шов а вот здесь ну надо отсоединить вот это дело детач так стич стич стич стич все готово так тут то же самое так вот здесь вот детач нет брик вот так вот стич стич стич стич окей так э, остались вот эти соединяем стич стич стич окей теперь немножко сделаем Белт? А, нет, купил? Нет, а, делаем релакс. Релакс, окей. Готово. Пак. Конвертируем. А, прячем. Так, шланг. Вот эти полигоны можно удалить. Вот, эти, вот это тоже. Так, и... Unwrap. Делаем следующее. Выделяем линии. Ну, вот эти. Делаем loop, convert И делаем следующее. Выделение полигонов. И, и belt. Оп. Ну ничего страшного. Попробуем Quick Готово. Так, легко и просто. Так, кастом пак. И готово. Так. Так, а, вот эта часть. Я, я включаю Backface Call to потому что я хочу увидеть. А, правильно ли работ а, правильно ли а, настроены нормали на объекте вот. так unwrap так снимаем выделение set mapping окей так а, это верхняя часть окей okay. на нем и будем концентрироваться stitch selected stitch selected а тут там ничего нет так эм, так вот эта часть где вот она stitch selected stitch selected stitch и stitch вот так вот так, э, нижняя часть. Давайте соединим так. Угу. А эту попробуем так. Стич. Да, в принципе, норм. Норм, норм, норм. Так, сделаем relax. Попробуем. Оп. Упс, сори. Ctrl Z. Попробуем polygon angles. О, все. Получилось очень даже неплохо. Так. Конверт. Угу. Теперь. А, закончили с этим. А, теперь вот эти два объекта соединяем. Конверт. А, polygons. Attach. А, включаем backface sculpt digital. Его можно найти. А, object parameters. Э, properties. Вот он. так опять делаем следующим образом хотя можем оставить его так цилиндр так и это тоже тоже так так кастом пак можем соединить э, вот эти вершины то есть вот эти полигоны с боковыми полигонами. Stage. Теперь а, делаем... Ой. Простите. Надо сделать так. А, надо сделать зеркальное отражение. Оп. Вот так. А потом соединять. Вот стич. Теперь все, все правильно. Так, а, делаем релакс. Все, готово. Пак. И все вроде части. Да. Мы сделали. Теперь э, выделяем основную часть. Вот это давайте спрячем пока что. Основную часть. И оттач всех объектов. Ctrl A, attach. Все это как один объект. Э, переводится огнетушитель. Давайте посмотрим. Огне. Огнетушитель. Вот так вот. Э, Extinguisher огнетушитель, гаситель. Экстингуишер возьмем. так вот. Extinguisher Ага. Э, Reset X Обязательно надо делать его. Можно найти здесь вот Reset X И конвертировать. То есть вы можете здесь найти. Э, Reset. Reset. Я. Yeah. Я вытащил, по-моему, из-за этого тут его нет. По идее, он должен быть здесь я вытащил сюда вот set export так готово теперь uh, unwrap UVW. UVW вот вот такая вот каша у нас нажимаем так custom по custom. все теперь они uh, все готово для создания текстурки но ну, давайте сделаем более такие логические части например вот эти части с резиной мы делаем а, в одном месте вот шланги и вот эти боковые и вот эти крепежи вот эта часть тоже так давайте я поставлю так чтобы видеть где что находится так резины давайте сначала разберемся с резинами вот. Давайте резину наверху сделаем. Вот так вот. Вот. И так. Поставим сюда. Так, еще вот. Дальше. Так, шланг, шланг, шланг, шланг. Вот он. Давайте повернем его вот так вот. Так, если повернуть, то... О, а, если повернуть, то гораздо больше места мы экономим. Так, давайте заново. Окей. А потом резиновая часть вроде все так вот эти для них мы потом сделаем место так так вот окей так теперь красную часть вот так вот и вот части, вот этот, вот этот. красные части вот, эти, вот, вот они так давайте посмотрим угу. значит значит значит а, вот этот вот этот надо и вот этот двинем наверх пока что вот так вот и выделим место вот здесь вот можем сделать вот более правильно нижняя часть снизу а, вот так вот и так вот чуть поменьше сделаем окей а, рычаги а тоже красной части, по идее. Так. Можем повернуть вот так вот. Его опять-таки тоже можем поменьше сделать, потому что он находится снизу. И его как бы не так особо заметно будет. Вот поэтому поставим так. Так, красные части. Готовы. а это что это хромированные части вот хромированная часть вот так вот это делаем его вот здесь вот побольше места чуть-чуть увеличим чтобы была текстура более четкой Так, хромированная часть. Это тоже хромированная часть. Так, вот эти, вот эти тоже нет. Вот это другое. Тут а, должен быть желтый цвет. Так, поставим его сюда. И вот это хромированные части. а нет хотя нет вот это вот это резина должна быть так поставим хромированные части сюда вот так вот готово теперь можем приступать к текстурингу так давайте конвертнем и а, в следующем уроке мы рассмотрим как текстурировать вот этот готовый наш объект с ювишками окей встретимся на следующем уроке